Нужно... Нога свободна. Нога свободна. Можно вынимать ее. Да, отсюда давай, вынимаем. Можно вынимать ее. Поехали. Так что за подмышки, за подмышки аккуратно. За подмышки. Вытаскиваем так, чтобы нога скользила. Так. Ложим, ложим, ложим, ложим. Ложим. На носилку вот. Положи Давай дайте дорогу еще. уже Еще одну дайте куртку дайте. Куртку, куртку дайте кто-нибудь. Дайте. Пипец. Любая экстремальная вылазка, соревнование, путешествие, поход, особенно в отсутствии людей и помощи, может стать трагической и последней в жизни. Как и вот в этой ситуации – все было очень непросто. Но давайте обо всем по порядку. Смотрите дальше. Ребят, всех приветствую. Ну что ж, мы э, приехали на вездеход Трофи, где собралось более 40 машин, участников только. Сейчас э, про проходит брифинг э, первого дня соревнований. Это будет э, триал такой, это будет заплыв, будет э, гонка на скорости и будет э, преодоление препятствий. Там. Всех поприветствовать, поблагодарить за то, что вы все приехали на это действительно уникальное соревнование для нашей страны. Мы от канала нашего, это от э, партнеров нашего канала будем представлять тоже призы. Пусть они будут небольшие, но все-таки э, приятные. Это будут и ножи, это будут и Э, гермосумки и, конечно же, наш главный приз за волю к победе э, самому уставшему, самому поломанному, но зато самому сытому это будет э, грилю-гриль. Который нас сейчас Так что, ребята, если вы не пришли первыми, то приходите последними, отрывайте колесо, и мы потом а, совместно на награждении все решим, э, кто э, будет этот... А э, еще обещали, что ты можешь спасать потерявшихся. А, спасать потерявшихся, ну, естественно, возможно, позже это будем делать. Во время гонки, к сожалению, я хочу больше как можно заснять чтобы потом все могли, не только мы, кто присутствуем на трассе, а и все зрители могли увидеть, как это происходило, хапнуть этого духа соревнований. Вот. Ну и что, хочу пожелать всем удачи. Первых мест на всех не хватит, ребят, но все равно все участвуют и все к ним стремятся. Удачи вам всем, чтобы все прошло отлично. Спасибо, Герасим. Но ну, заплыв Такие маленькие зрители. Сериала проведем обязательно. Порядок выхода на... Если у вас... Давайте походим немножко по лагерю, посмотрим, что, какие машины приехали, кто участвует. Ну и, естественно, перейдем сейчас к просмотру самих соревнований, которые буквально через полчаса начнутся. Хищник участвует первый раз. Вот такая интересная котлетка. Вот пневмодиск, это контора как раз, которая производит тоже лесник. У них есть еще производство, производят диски для любых вездеходов. Поэтому, если вы задумали строить вездеход, обращаемся к пневмодиск, говорим, что из канала отбирается ушерб и получаем бонус. Так, вот приехал Тингер. Тингер э, в прошлом году неплохо так выступил. В этом году они приехали на двух машинах. Одна боевая, одна разъездная. Будет ну, этого трудягу-доставателя самолетов вы все знаете. По прошлому вездеход трофи, кому неизвестно, заходите на канал, смотрите вездеход трофи 2017. Это у нас победитель э, вездеход трофи 2017 прошлого года, абсолютный чемпион. Ну, не вот именно этот вездеход, а эта модель Лесник Экстрим. Тут он уже представлен в новой комплектации. Э, это у него жесткая кабина сделана. Кто-то говорил, что как там в тенте можно жить. Вот сейчас она достаточно жесткая. И, в принципе, здесь можно на корчиках под ним пройти спокойно. Вот так вот. Экипаж из трех человек будет штурманом Андрей Иванов, производитель этого вездехода. И, ну видите, максимально облегчили машину. Максимально, я думаю, даже бак сняли и двигатель у машины педальный привод, заклеен номер, значит, будут нарушать и под камерами превышать скорость. По-любому. Так, а вы участвуете или зритель? Участвует, участвует болотоход. Доброе утро. Доброе утро. О, активно идут да, записи идет. участников вновь превыших. Здравствуйте. Здрасте. Доброе. Ну, ребят, даже с Тюмени приехали, представляете? Сколько ехали вы? 3300. Это Пока что это рекорд. Да, пока что это рекорд. Ждем Владивосток. Папарацци. У <laughs> нас все ходы записаны. Так, ребята, Ширпов прибывает. А где гусеницы? А, вот. О, готово все, да? Обу гусеницы. Обувка готова, да? Да, они плавающие. Понятно. А чем-то заполнена труба, да? Просто. Велотермом. Ага. Вот такой птозавр. Полицейская собака. Опасная. <laughs> Опасная полицейская собака. Ну вот. Смотрите, Герасим снимает видео для своего канала. Ребята узнали, это же легендарная личность. <laughs> Герасим, спасибо. Рад знакомству. Вот, ребята, видите, канал «Жизнь в России в наше время». Вот и тоже тематика такая вездеходная и внедорожная. Так, ну и, конечно же, главная интрига нашего соревнования – это вездеход Биг Бо. Экипаж усиленно готовится, забивает желудки калориями. Сейчас давайте подойдем поближе, посмотрим его. Может даже потом бибикнуть нам дадут на нем. Ну что же вы делаете? Кто же перед соревнованиями так кушает? Вы же тяжелые будете. Ну вот машина боевая. Вы ее видите вот э, такой вот бодрый и веселый Крайний раз, я думаю, после трассы она немножечко лоск свой собьет если пойдет на трассу. Ребят, ну что я скажу, внешне красиво, но вот я пока опять же не пробовал, а пока не попробовал, ничего вам не скажу. Потому что мы с рекламных буклетов не рассказываем, только все, что проверили сами. Ну что ж, ребят, вот прибывает шерпов 1, 2, 3, 4, 5, вот шестой наш. Вообще было заявлено 7 в гонку, и два шерпа должны были приехать, вот наши <coughs> Андрей из Ростова. Э, приехали просто поездить. Мишаня. Ну все, все прям прицепами шерпов уставлено, все. Все заняли места. Важные и нужные. <laughs> А прошлый год ни одного не было, а тут как налетели, как налетели. <laughs> Видать, канал наш посмотрели, просто узнали, что соревнования проходят, и поприехали. Ну, так здорово. Так, к заплыву готовят лодочные моторы. Вот видите, все во все оружие уже. И каска, и очки готовы, все готово. Нет, ну никак. <laughs> А вот у нас Алексей Маратович. Сейчас мы его подловим на чем-то. Что-то он туда загружает. Наверное, закись азота какой-то. Да, да, да, да, да. Вот Алексей... такую вот оранжевую закись. <laughs> Алексей Маратович не участвует, потому что, ну, пришлось бы просто пол коровы отрезать, сразу подарить. И да, увы, это так. Э, и остальной приз разыграть между всеми. Ну, я вот трассы проходил, вот эти короткие, просто проверял, насколько она затратная по времени. Ну, и прошел в среднем темпе и в очень медленном. Соответственно, сделал вывод, какой можно дать норматив, и будем давать норматив с хорошим запасом. Угу. Но, тем не менее, норматив будет на трассе, чтобы э, очень сильно не затягивать мероприятие. Ну, мы смотрели э, треки, э, я думаю, трасса будет интересной. Но сейчас будет... речь идет про короткие а, заезды. Про короткие да, заезды. Для, про спринтерские дистанции. А я уже говорю про завтра. Про марафончик? Да, да, да. да. <laughs> На Конечно, все, все это делается не ради коротких заездов, а ради марафона, ради большого... Но ну, сейчас надо разогреться. Да, это, э, ну, это зрители, журналисты, и как вот им по болотам, это нереально вообще. Всю трассу вообще... Да. Трофические дисциплины очень сложны для освещения журналистами и для посещения зрителями. Именно для этого мы и здесь. Да, и вот постараемся, только такие... Постараемся осветить да, это та... как можно объемнее. Такие люди, как Герасим, они вот могут за счет своей техники, за счет своих э, уже наработок э, пройти всю трассу и непосредственно с места события вещать о происходящем. Ну что ж, пожелаем удачи, не будем отвлекать Алексея Маратовича, потому что времени очень мало на подготовку осталось, а дел очень много. Да, пойдем дальше. на старт. <laughs> Да, пойдем дальше. Интересный трицикл сделали. Полноприводный. Полноприводный. Ну что ж, посмотрим. Посмотрим, как он будет себя вести. Так что что, желаем удачи вам. Ну, команда лесника, как обычно, питается. У них третий завтрак проходит сейчас. Третий завтрак. Им это необходимо для балансировки. Для проходимости. А для проходимости надо вес набрать чуть-чуть. Они как сумаисты набирают вес. Масло. Для проходимости вездехода нужно Чтоб масло. Чтобы скользило как по сковороде, Дело да? Дело в масле, в Вологодском, Видите, на завтрак вологодское масло. А, на самом деле вкусное. Вологодские продукты вообще вкусные. Мороженое вкусное, масло вкусное. Девочки и вездеходы. Я уже сказал, что самые лучшие пневмодиски э, для вездеходов делаются э, тоже на Вологде. Ну что ж, желаю всем удачи. Если не самой главной победы, то хотя бы маленькой для себя этом году. нужен <laughs> гриль? в этом году. Да, вот обладатели в прошлом году заволят к победе. Ну что, может разберем ромбы все-таки, так это самое. Не, не надо. И передок только приедет. В этом году нам диски. Если только, если, если, а диски вам первое место все, да? Диски. Да, а нам Герасим Васильевич может по ножу презентовать, мы нормально будем. По ножовщину, чтобы устроили. Да? По якутскому. якутскому. Ну, якутские ножи будут, да, тоже участвовать в призах. И... Я э, надеюсь, вы нам подгон сделаете. Стальные бивни. Это ножи, которые проверило время, с которыми не хочется расставаться. Отличный инструмент, верный помощник и друг в ваших руках. Наш выбор – якутские ножи от стальных бивней. Пусть это станет и твоим выбором. Ну что, народ, привет! Ну вот оно и состоялось, вездеход Трофи. Нам подходит подписчики. Здравствуйте. Вот, Вадим Куликов. Здравствуйте, Михаил Юрьевич. Наш, наш один сосадник. из самых, да, сосадник наш один из самых преданных подписчиков. Я, кстати говоря, моя голова почует на подарки от, от Вадима. Да. Я сплю на подушке, которую мне подарил. Стирать не забывай. Право руля! Загибай! Вот так вот, ребят. Представляете, а он будет еще спереди с пилой сидеть и деревья косить просто. Чу, чу, чу. Меня какой-то мужик снимает. Даже не знаю, что с ним сделать. Это, кстати, э, Вадим Куликов, который э, наш друг и товарищ, э, который нас не раз выручал. И вот приехал посмотреть, понаблюдать, встретиться, поздороваться. Ну, вот это крокодил. Моделист, конструктор, это я понимаю. О. Так, ну что, ребят, просвистел третий свисток, звонок, не знаю, как его обозвать. Началась движуха, сейчас будут веселые старты. Так, народ подкрепляется всячески разно, не знаю, что там. Чай. Чай, чай. Еще камера не включена. В этом году гораздо больше участников, много прицепов от шерпов, что говорит о том, что где-то они тут уже разбрелись. Вот так выглядит докатка для вездехода. Здорово. Приветствую. <laughs> Давай. Точно не было. Ну прям как мини-танк. Давай, давай, родненький. это да. Легко. Да. Ну что, все потихонечку подтягиваются к месту старта. Так, вот он, знаменитый вездеход Алексея Маратовича. Как говорится, ничего лишнего. Все в угоду проходимости. Здравствуйте, здравствуйте. <laughs> Очень приятно. Что-то расцветочку поменяли, да? Да. <laughs> Ну, решили что-то повеселее сделать. Прям ну, да, такой вообще, нарядно прям получился. Глаза аж это нарядный получился. В инстаграме увидел, думаю, фига, прям вообще здорово. Классно. Вы участвуете? Да, на одном в этом году. На одной машине, да? За рулем в этом году <laughs> не, не это. Не буду. Ну, понятно. Вот Алексей Маратович как раз поехал показать э, трассу. Ой-ой-ой, какие повороты, а? очень много народу. Людненько. Вот первый шерп. Поехали. Казак прошел трассу первый, вездеход в зачете. Ну и, конечно, победителя покажет соревнования. Только вездеходов заявлено более 40. Хорошо. боец какой тоже поедешь, да? Молодец. смотрим, ждем, кто будет следующим. Э, покажем, конечно, не все соревнования, а самые интересные моменты какие-то. Потому что это будет очень долго происходить, машин очень много. <laughs> Суровым взглядом. Я только времени засеку, а так пошел! Ты как следующий, снимайте! cadeira. chegando не можете уже ворот Кто, кто это сказал? настрой боевой. Здорово, что ли? Ущербный бортоповорот нашел у вас э, у нас применение. Ущербный бортоповорот на тоже, хочу сказать, стоит. Да. Пешеходы-лесник серии «Лесник М Экстрим Профи» надежные, неприхотливые, с оптимальной проходимостью и оптимальной ценой. То, что надо для тебя и для твоих увлечений. При покупке приятный бонус по коду Герасим Шерп. Подробный обзор вездеходов в описании. Лихо помчался. жалея катков. Позвоночник, конечно, встряхивается серьезно. Молодцы. Молодцы, очень хороший результат показывают. Здорово, но долго я бы такого не выдержал. Ребят, ну вот что могу сказать. Тингеры э, Алексея Маратовича обогнали на 3 секунды, да? Ну, у Алексея Маратовича есть действительно уважительная причина. Можно показать? Э, сломана левая рука, которая как раз рулит, поэтому он рулил правой рукой и показал вот такой результат. Очень хороший результат, между прочим. Ну. Я, честно сказать, думал, он левый. рулит. Не, ну, Саша молодец вообще. Молодцы, молодцы, вообще. хорошо выключили. Вообще, вот сколько я смотрю по другим соревнованиям, вот именно боец. Трасса совсем не для гусеничника, камни, ну, не да, смущает да. человека Они вообще. пролетели прям знает, где, где педаль газа, знает. Так что угу. так, приятно со стороны смотреть, результат хороший. старался. Сколько? 3,58. А? Свободно ехать. тебя снимают. Скрытой камеры. Давай, давай, поддерживай. Ну что ради рекламы не сделаешь, чтобы побольше логотипов? Давай! Давай! Время! Нужен академик, чтобы его завести. Завелась! Ну что ж, это соревнование, и техника любая может ломаться. И вот что-то происходит у вездехода ломолез. Что-то он у нас не хочет лес ломать никак. контакт. Так. Рекламная пауза. Так, ну что, намечается какая-то, наверное, все-таки эвакуация. Ну, как говорится, трасса забирает свое. Ничего с этим не поделаешь. ну что ж, если какая-то поломка в вездеходе неизбежно, то пускай лучше она произойдет здесь, чем на трассе. Так что, в общем-то, может, не может, а точно потешные вот эти вот старты, они очень полезны. Вот пузика нам показал. Мандражируете? О! Все, не прошел дисквалификации выходить. Так, ребята, главная интрига соревнования. Э, это темная лошадка Биг Бо. Никто не знает, что от нее ждать. И давайте будем смотреть. Всем интересно. Меня не давить. Тихо, он это делает. надо усилить амортизатор на стекле. Ух ты! Я полезный, я еще нужен. Когда купишь себе такую? Только в дар могу принять. Сам такая. Ох, и тут он сейчас как пойдет. Как фан машина будет бомба просто. Посмотрим, что будет с надежностью, как он пройдет эту гонку. вот сейчас я узнал, ребят, что второй результат у Биг Бо. А сейчас можно 50 грамм? Сока, только. Лимонного, лимонного. За такую победу только лимонного. Чтобы у тебя лицо не так сияло. А то свело, свело улыбку на лице. стесняка Сюда какой. Ой, ты какой стесняка. Скажи, ну и как, тебе нравится? Нравится, нравится по глазам видно, что нравится. Молодец. Ладно, вейдерс он. Вот так вот, да, в Вейдерах уже. Во. Тим, она не финтрейл, но нормально. Ну, подрастет будет и Finntrail. Finntrail'а просто нет таких размерчиков. Всего, молодчинка. строгая судья выписывает штраф. Тут все. И время, и вешка. Вешка. Вот так вот. Не обманешь. Вешка. Это звон медалей. Медали звенят. Да, ребят, сейчас вот поедет трицикл полноприводный и посмотрим, что он нам покажет. Обещает быть заезд интересным. Краш хорошо прошел. Я думал, будет хуже. Очень хорошо. Вот так, такую докатку на крышу шерпой погнал. Вот это да! Раскачил его, Уж казалось бы, да? Да. Народ радостно аплодисментами вознаграждает себе аппарат, <laughs> подаривший нам столько хорошего настроения и позитива. Удачи! лихо, лихо. Да тут все на соплях держится. неплохо. Ну вот, ребят, Мишка все-таки поломался. Да, чтобы вам показывать эти кадры, Мишане пришлось упасть. На лету сделали замедление, Мишка красиво будет падать так знаете, как, мы ну, можем «А, так... Кровью, кровью дались не кадры. Первая кровь. Все, теряешь Все. Доктора нам, доктора. Дальше, дальше, дальше. Штука в гараж. Ведущий тюнинг-ателье по вездеходам Шерп и не только. Ждет вас и вашего любимца на глубокий тюнинг. Десятки собственных разработок и улучшений, оригинальные детали и качественное оборудование. Мы первые, кто сделал Шерп лучше. Подписчикам канала скидка что, ребят, главное участие. Где-то в другом месте он покажет. Ух. Есть. Давай, давай, держи. Молодец. А где прощание славянки? Как встречаете? Сейчас, подожди. Запиши. А я не знаю. Все. Нету? Нету, уйду я от вас тогда. В следующий раз подойду, готовьтесь. Я вас понял. вот такой вот зверь. Зверь машина. А? Это самолет, а не машина. Самолет? Да, видишь, Сейчас покажете, да? На себя надо тянуть. На дыбы встает. А. Алексей, Класс. думаешь, крылья сейчас И винт, посмотри, сзади, винт, Класс. вон у него. Так ты можешь... Это, мне кажется, боржу толкать можно с таким диаметром-то. Шаг хороший, диаметр хороший. Полетит. А, вилка не подключили. пусковое устройство «Револтер» это надежный запуск в любой ситуации. Проверено нами. Это работает. Не забывайте, зима близко. Ссылка в описании. Скидка по промокоду Герасим Шерп. вообще позитивно. Думали, перевернется, слава богу, все обошлось. Так, нам продолжают ходить подписчики. Это Юра, это Лена. Вот, смотрят нас, это приятно. Вот такие маленькие зрители пришли. Нравится вам? Тебе понравится? Тебе какой больше вездеход понравился? Ах, скажи. Гусеничный. Никого, говорит, обидеть не хочу. Ну что ж, я так понимаю, закончился этап. И сейчас будет вода, наверное. Пока. Помаши, помаши, Зайка. Пока, пока, пока. Пока. Пойдемте, девчонки. Все, спасибо еще раз. Спасибо. Не за что. Домой за больное место не берите, за больное место нельзя. Нас это забедренный сустав вот здесь. Опустим немножко еще по голову. Надо, чтобы зафиксировать. У меня не хватило времени рассказать вам про эту несчастную девушку, страдающую от диких болей в раздробленных ногах. Я расскажу вам об этом в следующей серии. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Если не трудно, поставь палец вверх. Подпишись на канал, расскажи, что ты думаешь об этой серии в комментариях. Эти несложные действия помогут нам стать еще лучше. Конечно же, оставайся с нами и смотри наши новые видео. Всего хорошего. Искренне ваш Герасим Шерп.